የተከበራችሁ ውድ ኢትዮጵያን ወገኖቼ ዛሬ በምሽት በአስቸኳይ በዚህ በፌስቡክ እና በዩቱብ ለመውጣት የተገደድኩት ለጠቅላይ ሚኒስትር አህመድ አህመድና ለአማራ ክልል መንግስት አስተዳደር አስቸኳይ መልእክት ስላለኝ ነው። ይህንን መልእክት ለጠቅላይ ሚኒስትሩ እና ለአማራ ክፍል አስተዳደር በተለይም ለክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እንዲደርስ ባላችሁ መስመር በሙሉ እንድትተባበሩኝ በኢትዮጵያዊነት እለምናችኋለሁ። ይህ ዛሬ እኔ የማቀርበው መልእክት ሁላችንንም ኢትዮጵያኖች የሚመለከት እንጂ አንድን ብሔረሰብ አንድን ብሔር ብቻ ወክሎ የቀረበ አለመሆኑን እንደ ሰው ስለ ሰው ልናገር መሆኑን ማሳሰብ እወዳለሁ። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከትናንት ወዲያ የአሜሪካን ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ በሚያሳዝን እና በሚያሳፍር ሁኔታ በወገንተኝነት ከግብፃውያን ጋር ወግ ነው የኢትዮጵያን ሕዝብ ጉሮሮ ለማዘጋት አይን ለማሳወር የአባይን ግድብ እንዲደበደብ proxy war የተዘዋዋሪ ጦርነት በእጃዙር ጦርነት ሲያውጁብን አሜሪካን አገር ለአርባ ሁለት ዓመት እንደኖረ የዚህን አገር ዜግነት ወስዶ በውዴታ ሳይሆን ከሀገሬ ተገፍቼ ወጥቼ ይሄን መጨመር እፈልጋለሁ። ማንነቴም፣ ነፍሴም፣ አእምሮዬም፣ ስጋዬም፣ አጥንቴም ኢትዮጵያዊ ነው። በፕሬዚዳንት ዶናልድ የወረደ ብልግና በመከፋት የእሳቸውን ጥቃት ለመከላከል ከፍተኛ ካምፔን እንድንጀምር ሰውየው እንዳይመረጡ እችን አስራ ሁለት ቀን ከምርጫው በፊት ያለችውን አስራ ሁለት ቀን እኔ እንደ አንድ ግለሰብ በህይወቴ ውስጥ እግዚአብሔር ከሰጡኝ ቀናት እቺ አስራ ሁለት ቀኗ ብቻ የቀረኝ ቢሆን የምሰራውን ያህል አስራ ሁለት ቀን ብቻ እንዳለው ሰው ያህል ተሯሩጬ እኚህ ሰው እንዳይመረጡና ከጠላቶቻችን ጋር ከታሪካዊ ጠላቶቻችን ጋር ወግነው አገራችንን እንዳያጠፉ እንሰራለን ብለን ከትናንትና ወዲያ ጀምሮ ትናንትናም በአሜሪካ በአውሮፓ ያሉ ኢትዮጵያውያን ተሰባስበን በቴሌፎን በቴሌኮንፈረንስ ተመካክረን እንዴት አድርገን እኚህ ሰውዬ እንዳይመረጡ ማድረግ እንችላለን የሚለውን ተነጋግረን ያቀድነውን ውጥኖች ለማስተግበር ትናንትም ሌሊቱን ሙሉ ዛሬም ጠዋት ከሌሊት ጀምሮ አሁንም ከዚህ ቀጥሎም ደግሞ ሌሊቱን በዛ ላይ እየሰራን እንገኛለን። እኚህ ሰውዬ እንዳይመረጡ የሚቻለንን እግዚአብሔር በሰጠን ጉልበት ኢትዮጵያውያን በሙሉ እንሞክራለን። ይህንንም ግቡ ለማድረስ ዋሽንግተን ዲሲ ፊታችን ሐሙስ October 29 October 29 ዋሽንግተን ዲሲ ውስጥ ከፍተኛ ሰላማዊ ሰልፍ ይካሄዳል። በዚህ ሰላማዊ ሰልፍ ላይ አብያተ ክርስቲያናት በአካባቢ የሚገኙ በሁለት በሶስት በአራት መቶ ማይል ክበብ ውስጥ የሚገኙ ኢትዮጵያውያኖች በሙሉ እንዲመጡ የኢትዮጵያ እስልምና ተከታዮች መሪዎቻቸው አንድ ላይ ከነሱም ጋር ተነጋግረናል። እነሱም የኢቫንጀሊካል ተከታዮችም ኢትዮጵያኖች በሙሉ መተን የኚህን ሰው ለአሜሪካ ብቁ አለመሆናቸውን እኚህ ሰው አፍሪካ ውስጥ ያሉ መሪ ቢሆኑ ከነ ቦካሳ ከነ ኢዲያሚን የባሱ አጸያፊ መሪ እንደሚሆኑ ይሄን ሀገር የነ ቦካሳና የነ ኢዲያሚንን ስራ ያልሰሩት እዚህ ሀገር ያለው institution ስላልፈቀደላቸው እንጂ ሰውየው የዘቀጡ መሆናቸውን የምናሳይበትን መድረክ አዘጋጅተናል። ይህ በዚህ ያለ አገራችን ውስጥ ብሔርን መሰረት ያደረገ ጥቃት ላለፉት 27 ዓመታት ሲካሄድ የነበረው በአስር እጥፍ ከዛም ቀጥሎ ደግሞ አሁን በቅርብ በመቶ እጥፍ እያደገ አማራው ላይ ያነጣጠረ በተለይም አማራው ላይ ያነጣጠረ የዘር ጥቃት እየተካሄደ ከዛሬ ነገ ይሻላል እያል ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር የእርሶ አስተዳደር በብዙ ውጥረት ውስጥ እየተራመደ ነው። በፈንጂ የተጠመደ መሬት ውስጥ በመጠንቀቅ እየተራመደ ነው እያልን ምክንያት ስንሰጥ ቆይተናል። ብዙዎቻችን እኔንም ጨምሮ እየኮመጠጠን የለም ይሻሻላል እያልን ቆይተናል። ከቀን ወደ ቀን መኮምጠጡ እየተቀየረ እየጎመዘዘን እያቅለሸለሸን ልንተፋው ጥቂት ጊዜ ነው የቀረው። አማራው ላይ የሚካሄደው ጥቃት systematic የሆነ መዋቅራዊ የሆነ አማራው ላይ ያነጣጠረ የዘር ጥፋት ድርጊት መሆኑን ግልጽ ነው። ነገር ግን በሚያሳዝን ሁኔታ እዚህ ሀገር ዘረኝነት አይናቸው ላይ ፊት ለፊት እያዩ systematic የሆነ ዘረኝነት የለም። systematic የሆነ racism የለም። systemic የሆነ racism የለም። መዋቅራዊ የሆነ racism የለም እንደሚሉት ዘረኞች ኢትዮጵያ ውስጥም አንዳንዶች ህሊናቸውን የማይመረምሩ በአይናቸው በብሌናቸው እያዩ ሰው አማራ ስለሆነ ኦርቶዶክስ ክርስቲያን ስለሆነ ማህተቡን በጥስ እየተባለ እየታረደ እያዩ አማራው ብቻ አይደለም እያሉ የሚክዱ ከህሊናቸው ጋር የተጣሉ እግዚአብሔርን የማይፈሩ መሪዎችና መንጋዎች በስተዋል። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስተር እዚህ አሜሪካን ሀገር እንደምናየው Black Lives Matter የጥቁር ነፍስ ከማንም ነፍስ አያንስም የጥቁር ነፍስ ይገደናል ብለው በአስር ሚሊዮን የሚቆጠሩ ጥቁሮችም ነጮችም ቻይኖችም ኤዥያኖችም ሜክሲካኖችም ስፓኒሾች ጠቅላላ ሲነሱ Black Lives Matter በማለት ፋንታ All Lives Matter ብሎ ያንን ለማጣጣልና ጥቁር ለብቻው በጥቁርነቱ እንዳልታረደ እንደ እባብ እንዳልተቀጥቀጠ የጥቁሮችን ትግል ለማጣጣል የሚሞከረውን ያህል ኢትዮጵያ ውስጥም አማራው በአማርነቱ ሲታረድ፣ በአማርነቱ ሲቃጠል፣ በተወለደበት አያቶቹ ኖረው በተቀበሩበት ምድር ይሄ ምድር ያንተ እኩል ተካፋይ አይደለህም ሲባል ቁጭ ብለው የሚያይ መንግስት ይወክለናል ብሎ ለማለት ህሊናችን አይፈቅድልንም። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስተር በዚህ ሰዓት እኔ እንደ አንድ ሰው የኦሮሞ ነፍስ እንደሚገደው አንድ ሰው፣ የጋምቤላ ነፍስ እንደሚገደው አንድ ሰው በእግዚአብሔር አምሳል የተፈጠረ ሰው በሙሉ እንደሚገደው አንድ ሰው እንደ አባት እርሶም ደግሞ እንደ አባት ላናግረው ትፈልጋለሁ። በአሁኑ ጊዜ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስተር እኛ የሚገደን የአንድ ህፃን ልጅ በቀስት መርዝ በተነከረ ቀስት ተወቅቶ አንጀቱ ፈሶ በሚያሰቅቅ ሁኔታ መሞቱ ያ እንዳይፈጸም መታደግ አንድ መቶ ሺህ ፓርኮች ከሚሰሩ ያ ይገደኛል እኔ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስተር እንደ አንድ እግዚአብሔርን እንደሚፈራ ግለሰብ ቅድሚያዬ የሰው ነፍስ አንድ ነፍስ ቢድን እና አይነ ምድር እየረገጥኩኝ ወደ ቤቴ ብገባ እሱን እመርጣለሁኝ። አስፋልት ላይ የአበባ የጽጌረዳ እምቡት ተደርድሮ እሱ ላይ ተራምጄ ቤቴ ከምገባ ጭቃ ውስጥ እየተንቦራጨኩኝ ቤቴ ገብቼ የአንድ ህፃን ልጅ በሰቆቃ ሳይሞት አድጎ ባይ እሱን እመርጣለሁ። ዛሬ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ልጠይቆት የምወደው የአንድ መንግስት የመጀመሪያው ግዴታው የህዝቡን ሰላም ማስከበር የመኖር መብቱን ማስጠበቅ ነው። ይሄ ስለሆነ ያለውን አገርን የማሳመር ልጆች ተወልደው ቆንጆ አየር እንዲተነፍሱ የሚያደርጉትን መልካም ስራ ለጊዜው ቁጭ አድርገው እርጉዝ ሴቶች፣ እርጉዝ የአማራ እናቶች ልጆቻቸውን ዘጠኝ ወር ተሸክመው በሰላም እንዲወልዱ የሚደረግበትን ሁኔታ እንዲፈጥሩልን ትናንሽ ህፃን የአማራ ልጆች መርዝ በተነከረ ቀስት ተወግተው ቁጥቋጦ ውስጥ ተጥለው ሬሳቸው እንዳይነሳ ቤተሰቦች ተከልክለው በጥይት ተሳደው ተሰደው አውሬ የልጆቻቸውን ስጋ በልቶ የተረፈውን ለቃቅመው እንዲቀብሩ የሚያደርገውን ዘመን እንዲያሸጋግሩን ነው የምንፈልገው። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስተር፣ አንድ ቦታ ሰቆቃ ከተፈጠረ በኋላ መከላከያን ልኮ አጠፉ የተባሉትን ማሰር ግፈኞችን ማሳደድ አሁን አስተካክለነዋል፣ አሁን ተረጋግቷል ማለት መብቃት አለበት። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስተር በሀገራችን ውስጥ የመከራ ቋቶች የታወቁ ናቸው። ነገ አቶ ጀዋር ኢብራሂም ወይንም ደግሞ እስክንድር ጋቢሳ ተነስቶ አንድ ነገር ቢናገር የቱ አካባቢ ያሉ ምን ሰዎች የምን ብሔር ሰዎች እንደሚታረዱ የታወቀ ነው። ሳይንቲስት አያስፈልገውም ይሄን figure out ለማድረግ ይህንን ለማወቅ የመከራ ቦታዎች የታወቁ ናቸው። ጥንቃቄ ሊደረግባቸው የሚገቡ ቦታዎች የታወቁ ናቸው። እነዛን ቦታዎች ማስጠበቅ rapid deployment force የፈጥኖ ደራሽ ኃይል አዘጋጅቶ እነኛን ቦታዎች identify አድርጎ ማስጠበቅ እና መጠበቅ ማንም elementary strategy የሚያቅሰው ሊያረይ ሊያረግ የሚችለው ነው። ፓርክ ለመስራት ገንዘብ ካለን ይሄንን ለማድረግ ገንዘብ አለን። የገንዘብ ጉዳይ ከሆነ ለአባይ ቦንድ የሚባለው ለሌላ ለሌላ ነገር የሚባለው ይቅርና ይሄንን የሚያደርጉ ኃይሎች እንዲደራጁ ገንዘብ እናዋጣለን። እኔ ዛሬ በእግዚአብሔር ፊት በህዝብ ፊት ለርሶ ለሌሎችም ለሚያዳምጡ ሰዎች ምቀባው ምገባው ቃል ኪዳን ተንከባክቤ ያስቀመጥኳትን እምወዳትን መኪና ሸጬ ነገ መከራ ፍዳ ለሚጠብቃቸው ሰዎች ያ መከራ ፍዳ እንዲገፋላቸው ለሚያደርግ ኃይል መቋቋሚያ እሰጣለሁኝ። ከዛም በኋላ ደግሞ ካስፈለገ ለዚህ ብቻ የሚሆን extra ትርፍ ስራ እየሰራሁኝ ገንዘብ ድጎማ አረጋለሁኝ። አንድ ህፃን ልጅ ብናተርፍ አንድ ህፃን ልጅ ከእንግዲህ ወዲያ ተወልዶ ለአቅመ አዳም ቢደርስ እና የኔ ህይወት ዛሬ ቢቀጭ እሱን እመርጣለሁ። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስተር እንደ አባትነቶ ጠይቆታለሁ። ዛሬ በዘር ላይ ያተኮረ ጥቃት እንዲቆም የፌዴራል ኃይሎችን አዘጋጅተው የቱ ቦታ ጥቃት ላይ ሊደርስ እንደሚችል ከዛሬ ጀምሮ ታይቶ እነሱን እንዲሰማሩ እንዲያዙ ዛሬ በሚያምኑት አምላክ መስቀል ላይ ለእኛ ኃጢአት ብሎ በተሰቀለው በጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስም እማጸኖታለሁ። ሁለተኛ እርሶ የሚያዙት የጦር ኃይል ሬሳ ለመልቀም ሬሳ እራጅ ጥለው ለጅቦች ጥለው የሄዱትን ሰዎች ማሳደድ ሳይሆን ጅቦች እንደለመዱት የወደቀ የአውሬ የሞተ ከብት እንዲበሉ በእግዚአብሔር አምሳል የተፈጠረ ሰው በጅን እንዳይበላ እንዲያረጉ የእርሶ መንግስት ይሄን ማድረግ ካቃተው ከ United Nations peacekeeping force እንዲጠይቁ በጣም አዝናለሁ። ይህንን ስል በጣም አዝናለሁ። ግን ይህንን ግፊት ማድረግ ስላለብን አማራው በአማራነቱ መሳደዱ መታረዱ የማይቆም ከሆነ እየኮመጠጠን ይሻሻላል ብለን የያዝ ነው እየጎመዘዘን ችለን የያዝ ነው እያቅለሸለሸን ቻል ያደረግ ነው። በዛ ልንቀጥል አንችልም። ዛሬ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስተር በዓለም አቀፍ ደረጃ በተለይም በዚህ በኖርዝ አሜሪካ የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ነውረኛው ዶናልድ ትራምፕን እንዳይመረጡ ለማድረግ የሚደረገውን ከፍተኛ ትግል ኮርኔት ለማድረግ እሰራለሁ። ይህንንም መልእክት ካቀረብኩኝ በኋላ እሱን ለመስራት እሄዳለሁ። እኔ ካለሁበት ከሎስ አንጀለስ ማክሰኞ ከነጎዲያ ወደ ዋሽንግተን ዲሲ ይሄዳለው እዛ ከሚሰሩ ወገኖች ጋር አብሮ ለመስራት። ሰላማዊ ሰልፉ ሐሙስ ዕለት በትክክል እንዲካሄድና እችን አስራ ሁለት ቀናት የኚህን ሰውዬ አለመመረጥ የምናረጋግጥበት የጠላታችን ወዳጅ ከስልጣን የሚነሱበትን ቀን ለማምጣት ይሄንን ስናረግ ግን የህዝባችንን ሰቆቃ ረስተን እንዳልሆነ እርሶም በዛ ላይ ስንሯሯጥ በእኛ እዛ መሯሯጥ በጣም ቅር ያላቸው የአማራ ተወላጆች ለአማራ የሚቆረቆሩ አክቲቪስቶች ከፍ ዝቅ ሲያረጉን፣ ሲያዋርዱን፣ ሲሰድቡን እሱን ችለን እቺን አስራ ሁለት ቀን እስቲ ይህን እንስራና ወደዛ እንመለሳለን ብለን እነሱም ያንን እንዲደግፉ እየገፋፋን ነው። ነገር ግን ቢሰድቡንም እውነት አላቸው፣ ቢያዋርዱንም እውነት አላቸው። ነገር ግን መታወቅ ያለበት ከዚህ ከአስራ ሁለት ቀን በኋላ November third ይሄ ምርጫ የአሜሪካን ምርጫ ካለቀ በኋላ ተመልሰን ይሄ መንግስት የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የእርሶ መንግስት ለአማራው የቆመ ነው ወይስ አይደለም የሚለውን ጥያቄ በአንክሮ ተመልክተን እንደገና እንጠይቃለን። ይሄ መንግስት አብዲ ሱማሌ ውስጥ ኦሮሞዎችን ሲያርድ በብዙ መቶች የሚቆጠሩትን ሲያፈናቅል ኮማንዶ ተልኮ አንገቱን ታንቆ ይሄ አጋንንት የሚገባው ቦታ እንደገባ አማሮችንም የአማራ ህፃናቶችን እየተደጋገመ ከዘመን ወደ ዘመን በሀያ ሰባት ዓመት የተደረገውን እንደገና አሁንም እየተደጋገመ ሲደረግ ለዛ ማስቆሚያ የሚሆን ኃይል መፈጠር አለበት። አማራው እጁን ወደኋላ ታስሮ ሲታረድ ከእንግዲህ ወዲያ ቁጭ ብለን አናይም። አማራው ራሱን መጠበቅ ይችላል፣ መከላከል ይችላል። እንከላከልልሃለን ተብሎ እንዳይነቃነቅ ተደርጓል። የሚከላከልለት ከሌለ አማራው ይወቅና ለመታረድ ራሱን አንገቱን አዘጋጅቶ ይጠብቃል ወይንም ደግሞ ከመታረዱ በፊት መታረድ ያለበትን አጋንንት ያርዳል። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር እዚህ ቦታ ከመጡ ጀምሮ ከመጀመሪያ አመት ከመጀመሪያ አንድ ወር ከመጀመሪያ አንድ ሳምንት ከመጀመሪያ አንድ ሰዓት ጀምሮ የእግዚአብሔር ጣት ላያቸው ላይ ያለ እያልኩኝ የቆየው ሰው ነኝ። አሁን ግን ከህሊናዬ ጋር ለመኖር እውነቱን በአይኔ እያየው ጥያቄ መጠየቅ፣ ለጥያቄው መልስ መጠበቅ፣ መልስ ሳይገኝ ደግሞ ለጥያቄው መልስ የመልሱ እጦት መልስ እንደሆነ መገንዘብ ለአይምሮዬ ይመጥናል። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስተር መደረግ ያለበትን እንዲያረጉ ያልቻሉትን ደግሞ አልቻልኩም በዚህ ምክንያት ብለው የእኛን የዜጎቹን እግዚአብሔር በአደራ የእኛን ህልውና እንዲጠብቁ የሰጡትን ኢትዮጵያን ወገኖቿን የአማራ ህፃን ልጆችን፣ የኦሮሞ ህፃን ልጆችን፣ የሲዳማ ህፃን ልጆችን፣ የከምባታ ህፃን ልጆችን፣ የሀዲያ ህፃን ልጆችን እንዲታደጓቸው ሊታደጓቸው ካልቻሉ በዚህ ምክንያት ልታደግ አልቻልኩም፣ እርዳታ ያስፈልገኛል ብለው እንዲጠይቁ የኢትዮጵያን ህዝብ እንዲጠይቁ የዓለምን ህዝብ እንዲጠይቁ እንዳንድ ተራ ሰው እንዳንድ ተራ ኢትዮጵያዊ እማጸኖታለሁ። እግዚአብሔር ይርዳዎት። ብዙ ሸክም እንዳለቦት ይገባኛል። እግዚአብሔር ጥበቡን ይስጦት። እግዚአብሔር የእርሶን ልጆች በሰላም እንደጠበቀ በረሃ ውስጥ ዛሬ ከጉራ ፍርዳ ተሰደው የጅብ ጩኸት እያሸማቀቃቸው እናታቸው ጉያ የተጠለሉትን ህፃን ልጆችም እንዲታደጓቸው በእግዚአብሔር ስም እለምኖታለሁ። እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርክ። እግዚአብሔር ብርታቱንና ጉልበቱን ብልሃቱን እንዲሰጦት እጸልያለሁ። ዳኛቸው ተሾመ ከሎስ አንጀለስ ካሊፎርኒያ